ल हुन्छ मैले रेकर्ड गरेर राखेको छु अब ल विकास दाई हजुरले इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्छौँ हेलो सबैजनालाई म चाहिँ विकास कामले म चाहिँ ब्याचलर इन फार्मेसी गरेर अहिले एक्जिक्युटिभ एमबिए पनि सकाएको छु र यो अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ इनिसियली पहिला पनि हल्का फुल्का केही स्टार्ट गरे हो अहिले बिचमा पज भएको छ अब चाहिँ डेडिकेटेड भएर नै लाग्ने भनेर चाहिँ म अगाडि बढेको छु होइन भनेको तपाईँको इन्फर्मेसन पनि छ स्किल पनि छ तर एक्सन भएन कि अब त्यो एक्सनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ अब यो यो फिल्डबाट चाहिँ हजुर पनि अब कुनै प्रेसर होला कोही चाहिँ काम गरिरहनु होला अब सबैजना मिलेरै त्यो फिल्डमा चाहिँ अगाडि पर्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू तपाईँलाई ल हाम्रो के अरे अनिल अनिल सरले पनि इन्ट्रोडक्सन गरिहाल्नुहुन्छ कि अनिल सर नमस्कार हजुर म चाहिँ अनिल लामिछाने पर्वतदेखि ए पर्वतबाट हजुर हजुर म पर्वतदेखि मेरो पाहाडघर पर्वत हेर्ने कहाँ कता म यता के पर्छ <laughs> नमस्कार मेरो नाम चाहिँ त्यसलाई काट्दैन तर मैले अघिल्लो भिडियोमा हजुरहरूलाई चाहिँ त्यस नमस्कार मेरो नाम चाहिँ भूपेन्द्र पौडेल मेरो घर चाहिँ धनगुडा हो खासमा गर्न खासै त्यस्तो केही गरे होइन म सिक्ने नै क्रममा नै छु र सिकिरहेकै छु हल्का म युट्युबमा भिडियोहरू चाहिँ लगाउने गर्दैछु लगाइरहेको छु र भर्खर अहिले पनि भिडियो बनाइरहेको थिएँ र भिडियो भर्खर चाहिँ अहिले लगाएर जोइन भएको हजुर ल अस्तिको सेसनले हाम्रो के अरे विकास सरलाई नै छोए जस्तो छ इन्फर्मेसन <laughs> नै छ स्किल्स नै छ होइन थर्ड पार्ट चाहिँ मिसिङ भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा आई थिङ्क पहिला पनि हो के अरे नोट गरेको समथिङ भनिराख्नु भएको थियो विकास हजुरले के मैले तिमीलाई पठाएको उसमा हो पोजिटिभिटी प्लस कन्सिस्टेन्ट एक्सन बराबर सक्सेस त्यो चाहिँ हो क्या जस अब बारम्बार चाहिँ पोजिटिभ भएर मात्रै भएन र एक्सन पनि कहिले गर्ने कहिले छुट्याउने गरेर पनि भएन त्यो कन्सिस्टेन्ट रूपमा चाहिँ लाग्नु पऱ्यो होइन होपका साथ र रेगुलरली मेन्टरसिपमा पनि बस्नुपर्छ जस्तो अब हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ होइन अरू पनि हुनुहुन्छ एक्चुअली एक्चुअली मेन्टरसिपको विषयमा हामी पछाडि पनि कुरा गरौँला मेन्टरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर्दर अगाडि बढ्ने क्रममा सो हामी चाहिँ अगाडि जाउँ है सो तपाईँहरूलाई फेरि पनि वेलकम छ यो सेसन हामी आज लगभग थर्ड एपिसोडमा छौँ र चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्छु हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड हो के अरे तपाईँले विकास विकास दाई कसरी मल्टिभर्सिटीलाई बुझ्नु भएको छ मल्टिभर्सिटी चाहिँ मैले वेबसाइट चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लोर गरेको छैन होइन म इनिसियल लेभलमा छु तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ फ्रेसर अथवा एक्सपिरियन्स अनलाइन मार्केटरहरूलाई चाहिँ एउटा स्किल आफ्नो देखाउनको लागि स्किल चाहिँ स्किल त्यहाँबाट युटिलाइज गरेर र आफ्नो पनि स्किलहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली अनलाइन मार्केटिङको चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सो हुन्छ हामी त्यही विषयमा अलिकति टिपमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ र अस्ति तपाईँहरूले तपाईँलाई मैले के अरे चाहिँ दुईवटा सेसन पनि अघिल्लो पठाइदिइसकेको छु त्यहाँबाट नि तपाईँले हेर्नुभएको होला है सो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के पढिराखेका छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ वाट आई एक्सपिरियन्स्ड तपाईँको चाहिँ यो अफिलिएटमा चाहिँ दुई चारवटा पार्ट्सहरू हामीले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्यौँ र त्यहाँ माथि चाहिँ काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सफल एज टिसी भनौँ न स्पेसियल्ली हामीले अब एफिलिएटमा पनि मलाई चाहिँ एकदमै एचटिसी प्रोग्राम मनपर्छ अनि I recommend you as well तपाईँहरूलाई पनि म एचटिसी प्रोग्राम रिकमेन्ड गर्छु किनभने एचटिसीमा चाहिँ सर्भाइभ हुनको लागि चाहिँ पोसिबल छ क्या बुझ्नुभयो नि है अन्य अन्य साइटहरूमा तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया फलोवर्स होइन तपाईँको चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ भयो भने मात्र त्यहाँ चाहिँ सर्भाइभ हुन पोसिबल छ भने एचटिसीमा चाहिँ भेरी सिम्पल तपाईँसँग जति अडियन्स भए पनि प्रब्लम छैन राम्रोसँग चाहिँ यो कन्सेप्टलाई बुझेर एउटा चाहिँ प्लेटफर्मलाई तपाईँको चाहिँ ट्रस्ट गरेर हामी बढ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो पोटेन्सियल पोटेन्सियालिटी चाहिँ एसटिसीमा हुन्छ सो अस्ति मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा फ्रेमवर्क सेयर गरेको थिएँ अनिल सर हजुरले रिमाइन्ड गर्नुहुन्छ हाम्रो फ्रेमवर्क के के थियो अस्तिको सेसनमा भनेर मेरो यहाँ चार्ज म कनेक्ट गरिहाल्छु है त ल सेयर गर्दै गर्दै गर्नुहोस् अनिल सरले माइक म्युट छ म्युट छ हजुरको अनिल सर म्युट छ हजुरको <laughs> अब ल on गरेर है हजुर छ information knowledge plus skill action decision यो चाहिँ थियो हामी चाहिँ यो बारेमा थियौँ हजुर पहिलो अनि अर्को फ्रेमवर्क थियो फोकस कन्सिस्टेन्सी mm-hmm. mm-hmm. अनि त्यसपछि डिजायर ट्रस्ट mm-hmm. uh, यिनीहरूमा चाहिँ हामी थियौँ हामी चाहिँ यो यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै गयो भने चाहिँ यो कुरा के हो भने हामी अहिले थ्योरिटिकल्ली पढिरा राखे तापनि भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा उत्रिसक्नु भए पछाडि आफै अनुभव गर्नुहुन्छ क्या है आफै अनुभव गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नि यो भन्छ नि तपाईँको वान अफ डायलग भन्ने तपाईँहरूले म पछाडि सेयर गरौँला विकास दाईलाई मैले पहिला पनि सेयर गरेँ जस्तो लाग्छ होइन मेन्टर डायलगले के भन्नुहुन्छ त तपाईँको मैले तपाईँहरूको लागि यो के अरे चाहिँ कसरी चाहिँ पुसअप गर्ने भनेर म राम्रो राम्रो टेक्निक्सहरू दिन सक्छु टिप्सहरू दिन सक्छु बट तपाईँको आफ्नो फिजिकलको लागि चाहिँ म आफूले चाहिँ पुसअप गर्ने होइन मैले अनिल सरको लागि पुसअप गरिदिएर भयो सयचोटि पुसअपहरू गरेर भयो भूपेन्द्र सरको लागि गरेर भयो भएन आफै गर्नु पऱ्यो अनि यो जति पनि तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न इभन हामीले अब गीता पढ्छौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइबल पढ्छौँ वाट एभर हामीले जति पनि पढ्छौँ त्यहाँबाट राम्रो राम्रो कुराहरू हुन्छ तर त्यो रियालिटीमा चाहिँ त्यसलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ आई मिन लाइक जुन जुन कथा छ नि त्यो कथालाई तपाईँले आफ्नो लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न थाल्नुभयो भने इट्स टु हार्ड तर तपाईँले सेल्फ लर्निङ आफैले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली जम्प गरेर चाहिँ काम गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही न केही रिजल्ट देखिन्छ क्या अस्ति हामीले चाहिँ रिजल्टको कुरा गरिराख्दाखेरि होइन केही न केही रिजल्ट त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जति पनि थ्योरिटिकल्ली कुरा गरे गरिराखेका छौँ यस it is very important important स्टेप्सहरू छन् अब हामी बिस्तारै अपकमिङ डेजमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि जाँदा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के अरे विकास दाईले मेडिटेसन नै गरिराख्नु भएको छ होइन कि कहाँसम्म पुर्याउनु भयो तपाईँले साँच्चै मेडिटेसन भइरहेको हुन्छ कहिले कहिले कहिले काहीँ ब्रेक हुन्छ नत्र रेगुलर गरिराख्नु हुन्छ नि है सो यो नै पार्ट्स अफ हामीलाई पनि सिकाउनु होला हामी पनि गर्न चाहन्छौँ <laughs> चाहन चार मात्रै होइन अगाडि बढ्नु पर्यो <laughs> इजाएर मात्रै राखेर एक्ज्याक्टली सो हुन्छ हामी चाहिँ आज चाहिँ थर्ड फोर्थ फोर्थ एउटा चाहिँ स्टेप्स हामी चाहिँ पढ्छौँ तपाईँको लास्ट टाइम पनि मैले चाहिँ एउटा वर्ड तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भनेको थिएँ है सो एउटा वर्ड तपाईँहरूलाई भएको छ भने के शब्द प्रयोग गरेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई सक्सेसको चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ केले रोल प्ले गर्दो रहेछ हाम्रो चाहिँ मेन्टालिटीले तपाईँले कस्तो मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ तपाईँको सोच कस्तो छ त्यो कुराले चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट सक्सेस चाहिँ डिटरमाइन गर्छ rest of rest of twenty percent चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ तपाईँले चाल्ने एक्सनले अथवा चाहिँ टेक्निकालिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्र चाहिँ बिजनेस बिजनेसमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम हेर्दै थियौँ र त्यसमध्ये पनि आज पनि अलिकति यसलाई म अलिकति डिपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु र पछाडि चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ हामी एउटा यो थिङ्किङको विषयमा होइन तपाईँको चाहिँ कन्स यो सबकन्सियस माइन्डको विषयमा धेरै नै पछाडि पढ्छौँ है तपाईँको चाहिँ थिङ्किङ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ टाइमिङ प्लस तपाईँको चाहिँ फ्रेन्डसिप अर्को चाहिँ थर्ड सक्सेसको रुल चाहिँ what I found in my life मैले के सिकेको छु भने नि हामी माथि सबभन्दा अगा अगाडि अघिल्लो स्टेप्समा जानका लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेट सबभन्दा फर्स्टमा अगाडि हुनुपर्छ हामीले त्यो किसिमको भिजुअलाइज गर्न सक्नुपर्छ त्यो किसिमको इमेजिन गर्न सक्नुपर्छ फर्स्ट स्टेप है कुनै पनि कुराहरू तपाईँले तपाईँहरूले पनि आफ्नो लाइफमा पनि अनुभव गर्नुभएको होला जुन कुरा तपाईँले गर्छु जस्तो लाग्छ नि है तपाईँहरूले जुन कुरा गर्छु जस्तो लाग्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गरेरै छोड्नुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले केही न केही रिजल्ट पाउनु नै हुन्छ क्या है किन त भन्दाखेरि अलरेडी तपाईँले भिजुअलाइज गरिसक्नु भएको छ अलरेडी तपाईँले चाहिँ सोचिसक्नु भएको छ क्या अनि के पनि भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले जे सोचिराख्नु भएको छ नि तपाईँ हामीले अहिले जे सोच्छौँ नि त्यो चाहिँ after two and three years यसलाई के भन्छ ल अफ नेचर भन्छ के कसो विकासलाई सुन्नुभएको थियो ल अफ नेचर यो त मलाई मलाई लागु भइरहेको हुन्छ भने सोचे तर रुलै रहेछ मैले नि त्यो सोचिरहेको थिएँ मैले जे सोचेँ त्यो चाहिँ पुरा भइरहेछ हुन्छ एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्टली ल अफ रुल भन्छ यसलाई हो के अरे विकास तपाईँको अहिले प्रेजेन्टमा हामीले अहिले जे सोचिरहेछौँ अनि जे कुरा एक्ट गरिराखेका छौँ त्यो त्यसको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ इन्स्ट्यान्टली आउँदैन क्या भोलि अथवा पर्सि आउँदैन क्या तपाईँ तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गयो भने after two and three years four years पछाडि त्यसको म्यासिभ रिफ्लेक्टहरू हुन थाल्छ कि इभन यो मेरो लाइफमा पनि भएको कुरा तपाईँको लाइफमा पनि भएछ द्याट्स ग्रेट होइन मेरो लाइफमा पनि यो भएको कुरा हो क्या होइन कुनै समय मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ I came from very zero ब्याकग्राउन्डबाट कुनै समय मैले अनलाइन मार्केटिङ गर्छु भनेर जहिले पनि माइन्ड सेट मात्र बुनिराखेको हुन्थेँ नि त that reflects after two four years back होइन ब्याक इनमा फर्केर हेर्दाखेरि रिफ्लेक्ट भएछ भने यो रुल पनि छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कस्तो सोच्छौँ सोच अब कसरी सोच्ने त है इम्पोर्टेन्ट छ नि त सोच्ने भन्ने कुरा हाम्रो स्पेसियली तपाईँको यो ब्रेनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ होइन विशेष गरेर तिनमा तर मैले तिनवटा क्याटेगोरीमा तर मैले चाहिँ कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डको बारेमा मात्र बढी अलिकति कुरा गर्छु होइन हाम्रो सोच कन्सियस माइन्ड भनेको फ्रन्ट फ्रन्टल जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टिको माइन्डलाई हामी के भन्छौँ कन्सियस माइन्ड यसले के गर्छ त कन्सियस माइन्डले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली भइरहे भइराखेको कुराहरू होइन त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छ तपाईँको चाहिँ कन्सियस माइन्डले चाहिँ राइट हामी बोलिरहेछौँ अथवा चाहिँ समथिङ वाट एभर मान्छेले बोलिरहेछ अथवा केही कुराहरू भइरहेछ त्यसको रेस्पोन्स केले गर्छ कन्सियस माइन्डले गर्छ अर्को किसिमको हो तपाईँको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ एउटा तपाईँहरूले पुस्तक पनि मैले तपाईँहरूलाई केही पुस्तकहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्दै आइराखेको चाहिँ छु है तपाईँहरूले नाम पनि टिप्दै जानुहोस् the next the next millionaire the next door millionaire भन्ने यो पुस्तक पनि मैले तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गरेको छु इभन तपाईँहरूले यो पुस्तकहरू यहीँ पनि हुन्छ होला बिजनेस मल्टिभर्सिटीको यो साइटमा तपाईँहरू जानुहोस् यो अबाउट हजुर हजुर मैले हेरेको छन् हजुर छन् हजुर हजुर यो हो के अरे चाहिँ तपाईँहरू यो अबाउट सेक्सनको डाउनलोड फ्री बुक्स भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने मैले बेस्ट रिकमेन्डेड बुक्सहरू मैले रिकमेन्ड गर्ने बुक्सहरू राखिदिएको छु अस्ति मैले एउटा चाहिँ के कुन बुक रिकमेन्ड गरेको थिएँ the next the next door millionaire भन्ने चाहिँ पुस्तक चाहिँ रिकमेन्ड गरेको थिएँ यो विशेष गरेर राम्रो पुस्तक छ अनि अर्को हो आज मैले तपाईँहरूलाई भन्छु तपाईँको चाहिँ अब माइन्डको विषयमा कुरा गरिसके पछाडि the power of subconscious mind the power of power of subconscious mind तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीमा छ होइन नेपालीमा चाहिँ के छ तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति हाम्रो यो कन्सियस माइन्ड भन्दा चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ कयौँ गुणा त्यो सब पावरफुल छ स्टडीले यो देखाउँछ क्या है स्टडीले के भन्छ स्टडीले यो भन्छ जति तपाईँले चाहिँ आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको फर्दर फ्युचर लाइफमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ राइट हुँदै जान्छ यो मेरो अनुभव पनि हो अनि कयौँ तपाईँको चाहिँ सफल तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि यो सेयर गरिराखेको हुन्छ म एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु हाम्रो यो थिङ्किङ र युनिभर्सको चाहिँ केही कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ विकासलाई do have any idea about it हाम्रो थिङ्किङ यो सोचाइ र चाहिँ युनिभर्सको केही कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कनेक्सन त छ अब सबै कुराहरू हामीले सोचेको हिसाबले हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन तर पनि हामी त यो युनिभर्सको डस्टबाटै बनेको हो नि त अब फिलोसोफिकल कुराहरू आउन सक्छ यसमा होइन तर तपाईँको बिग ब्याङको थ्योरीबाट त त्यही पोइन्टबाटै आएको हो नि त सबै कुरा त्यो हिसाबले केही न केही कनेक्टिभिटी चाहिँ हुन्छ मैले के स्टडी गरेको छु भने नि है मैले चाहिँ के स्टडी गरेको छु भने यो थिङ्किङ र यो युनिभर्सको चाहिँ दुईवटा आपसमा चाहिँ कनेक्सन छ क्या यो सपोज मान्नुहोस् यो तपाईँको चाहिँ युनिभर्स यो तपाईँको चाहिँ थिङ्किङ युनिभर्ससँग के हुन्छ इनर्जी हुन्छ राइट इनर्जी हुन्छ युनिभर्ससँग एउटा पोजिटिभ इनर्जी हुन्छ अर्को नेगेटिभ इनर्जी हुन्छ एउटा पोजिटिभ इनर्जी अर्को नेगेटिभ इनर्जी दुई किसिमको इनर्जी हुन्छ युनिभर्ससँग राइट हाम्रो विचार हाम्रो मस्तिष्कसँग दुई किसिमको थट्स हुन्छ एउटा पोजिटिभ थट्स अर्को नेगेटिभ थट्स राइट सो मान्छेहरू किन डिप्रेसनमा जान्छन् किन एङ्जाइटीमा जान्छन् भन्ने कुरा मैले यो स्टडी गर्दै थिएँ क्या है हाम्रो यो थट्स प्रोसेस छ नि जब हामीले चाहिँ नेगेटिभ विचार हामीले चाहिँ निकाल्न थाल्छौँ नि युनिभर्सले कस्तो किसिमको इनर्जी हामीलाई फ्लो गर्छ नेगेटिभ इनर्जी फ्लो गर्छ राइट नेगेटिभ इनर्जी फ्लो गर्छ र तपाईँ हामीले चाहिँ जति बेला चाहिँ पोजिटिभ थट्स निकाल्छौँ माइन्डसेट निकाल्छौँ युनिभर्सले कस्तो किसिमको इनर्जी फ्लो गर्छ पोजिटिभ इनर्जी फ्लो गर्छ सो मैले स्टडी गरेको कुरा चाहिँ के छ भने नि हाम्रो माइन्डसेट र यो युनिभर्स बिच चाहिँ दुई दुई बिच चाहिँ कनेक्सन छ कनेक्सन छ तपाईँले गलत सोच्न थाल्नुभयो भने रङ मेन्टालिटी राख्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको इनर्जी पनि तपाईँले रङ नै पाउनुहुन्छ तपाईँले राम्रो राम्रो कुराहरू तपाईँले चाहिँ सोच्न थाल्नुभयो भने तपाईँले इनर्जी पनि के पाउनुहुन्छ राम्रो राम्रो राम्रो किसिमको थट्स पाउनुहुन्छ है यही थट्स प्रोसेसले नै हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ बिस्तारै जाने सबकन्सियस माइन्डमा भनेको एकैचोटि जाँदैन क्या सबकन्सियस माइन्डलाई ट्रेन गर्ने चाहिँ के हुन्छ प्रोसेस हुन्छ है तपाईँहरूले पक्कै पनि नोट निकालेर बस्नु आज है यो तपाईँहरूले टक्क पिक्चराइज पनि गर्नुभयो होला के अरे चाहिँ पिक्चराइज पनि गर्नुहोस् भिजुअलाइज पनि तपाईँहरूले इमेज वाइज पनि सोच्नुहोस् positive energy positive energy negative energy right positive thoughts negative thoughts यिनीहरूको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ अनि मैले माइन्डसेटको कुरा गरिराख्दा के के भने भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्टली हामीले जे रेस्पोन्स गर्छौँ त्यो चाहिँ कन्सियस माइन्ड हो तर सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ कुनै पनि कुरा पुग्न पनि टाइम लाग्छ त्यसको रिफ्लेक्ट हुन पनि के हुन्छ टाइम लाग्छ अब उसो भए तपाईँ हामीले कसरी आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने त आफ्नो अवचेतन मस्तिष्क यो धेरै पावरफुल छ तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कमा चाहिँ जे कुरा तपाईँले बारम्बार सोच्नुहुन्छ जे कुरा तपाईँले बारम्बार बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ ट्रेन गर्नुहुन्छ त्यही नै कुन के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ सब कन्सियस माइन्डमा चाहिँ पुग्छ सब कन्सि सब कन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ के हुन्छ पुग्छ अब त्यो ट्रेन गर्नका लागि त्यो ट्रेन गर्नका लागि ब्रेनलाई ट्रेन गर्ने तपाईँको चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू छन् जस्तो ब्रेन ट्रेनर मध्ये वान अफ मैले चाहिँ एकजना के अरे चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ ट्याक्कै ट्रेन यो ट्रेन यो ब्रेन भन्ने चाहिँ एकदमै उहाँले के अरे चाहिँ ओके एकैछिन म तपाईँलाई उहाँको पनि स्लाइड पठाइदिइहाल्छु है उहाँले चाहिँ ब्रेन यो टफ टफ वर्ल्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो जिम क्विक भन्ने हुनुहुन्छ क्या है यो जिम क्विक भन्ने व्यक्तिले चाहिँ वर्ल्डको टप टप तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो ब्रेनको विषयमा चाहिँ ट्रेन गर्नुभएको छ क्या है म तपाईँहरूलाई यो ग्रुपमा नि हालिदिन्छु उहाँको सेसन उहाँले डिफ्रेन्ट स्किल सेटहरू डिफ्रेन्ट हिसा फरक फरक हिसाबले चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई ट्रेन गर्ने चाहिँ टिप्सहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ जिम क्विकले है त्यही मध्ये म केही सानो प्र्याक्टिस म तपाईँहरूलाई के गराउँछु भन्दाखेरि the power of visualisation and the power of imagination दुईवटा कुरा the power of visualisation and the power of इमेजिनेसनको कुरा म थोरै तपाईँहरूलाई यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने पनि तपाईँले आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न गराउन चाहिँ सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ the power of power of visualisation the power of the power of तपाईँको चाहिँ imagination imagination right the power of visualisation and the power of imagination तपाईँहरूले दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ डेली जसरी हो के अरे हाम्रो विकासहरूले चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि राइट मेडिटेसन हामी गर्छौँ नि होइन त्यस्तै किसिमले तपाईँले यो दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट टु मिनट्स गर्नुहोस् अझ सक्नुहुन्छ भने यो भिजुअलाइजेसन गर्नु अगाडि म पनि यो प्र्याक्टिस गर्दैछु के हो भन्दाखेरि डेली डायरी भन्छ क्या डेली डायरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् लेख्नुहोस् कति मिनट लेख्ने just one to two minute है भिजुअलाइजेसनको काम कति गर्ने one to two minute imagination एउटै अलमोस्ट एउटा एउटै वान टू टु मिनट यो कति बेला गर्ने त भन्दाखेरि when you are when you are तपाईँ चाहिँ जति बेला चाहिँ सुत्ने समय हुन्छ नि वेन यु ह्याभ अथवा when you have sleeping time भनौँ न हजुर तपाईँको चाहिँ सुत्ने टाइममा चाहिँ यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ when you have sleeping time sleep time तपाईँको चाहिँ सुत्ने समयको केही समय जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो सारा कामहरू गर्नुहुन्छ राइट सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ तपाईँले दिनभरि गर्नुहुन्छ दिनभरि गरिसके पछाडि तपाईँले डायरी सकेसम्म अब अहिलेको समयमा डायरी नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन डायरीको लागि सिम्पल तपाईँ के अरे ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ नोट गर्नुहोस् अझ तपाईँको चाहिँ ब्लगिङ भन्ने त हाम्रो के अरे विकास सरले आई थिङ्क पहिला पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको अझ ब्लगिङको थ्रुबाट नि गर्न सकिन्छ एभ्री डेको चाहिँ नभए ठिक छ तपाईँहरूले नोट प्याड खोल्नुहोस् तपाईँहरूको मोबाइलमा मोबाइलमा पनि नोट प्याड हुन्छ है मोबाइलमा पनि नोट प्याड हुन्छ त्यो नोट प्याडमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ डायरी लेख्नुहोस् one to two minute two minutes diary लेख्नुहोस् अब डायरी फेरि के को विषयमा लेख्ने भन्ने पनि हुन्छ होला तपाईँहरूलाई दिउँसो गरेको एक्टिभिटिज नेगेटिभ लेख्ने होइन फेरि यसमा पोजिटिभ हामीले के भन्यो हामी वाट एभर नेगेटिभ जे जे हुनुभयो कसैले के भन्यो कसैले समथिङ वाट ह्यापन त्यो कुरालाई छोडिदिनुहोस् तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ पोजिटिभ कुरा चाहिँ के भयो त त्यो कुरा चाहिँ वान टु टू मिनटमा समराइज गर्नुहोस् है तपाईँको हेल्थमा तपाईँको वेल्थमा तपाईँको चाहिँ ड्रिम ड्रिम अथवा चाहिँ आइडियाजमा तपाईँले हेल्थको लागि आफ्नो शरीरको लागि के गर्नुभयो आजको दिनमा लेख्नुहोस् तपाईँले सिम्पल आजैबाट तपाईँले यो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजैबाट स्टार्ट गर्नुहोस् भन्छु म अहिले हाम्रो सेसन धेरै लेख्नु पर्दैन दुईवटा एकवटै एक लाइन नै लेख्नु भए पनि हुन्छ सिम्पल नोटप्याड त छ नि अनिल सर शुभम सर के अरे भूपेन्द्र सर नोटप्याड छ नोटप्याड छ नि सिम्पल सिम्पल नोटप्याडमा चाहिँ के अरे चाहिँ डेली डायरी भनेर यो मैले किन तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँदैछु भने नि वालको चाहिँ मैले यो यो यो पनि मैले स्टडी गरेको छु कि वर्ल्डको सफल मान्छे छ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइन लियोनार्डो लियोनार्डो दा भिन्ची यी व्यक्तिहरूको चाहिँ लाइफलाई हामीले चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ डेली डायरी चाहिँ उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेको पाइन्छ क्या लाइफमा डेली डायरी क्या है दैनिक रूपमा चाहिँ के गरियो त त्यसको डायरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लाइफमा प्र्याक्टिस गरेको पाइन्छ हामीलाई त कसले लेख्छ झन्झट लाग्न सक्छ क्या हामी जस्तो मान्छेलाई तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने डायरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसले यसले के गर्छ डायरीमा अब तपाईँले हेल्थको हेल्थको पोइन्ट टिप्नुहोस् वेल्थको होइन तपाईँको डायरी पनि अब यो छुट्टा छुट्टै सेक्सनलाई बनाएर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो health health section diary wealth section diary dream and आइडियाजको डायरी होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको यसमा एउटा कुरा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ रिलेसनसिपको डायरी होइन राइट तपाईँको इष्टमित्र तपाईँको चाहिँ छर छिमेक नातागोता आमा बुवा कस्तो रह्यो त दिनभरिको चाहिँ कुराकानी यति प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हात यसो हल्लाइदिनुहोस् न प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ ड्रिम डायरी बनाउन सकिन्छ विकास सर बनाउन सकिन्छ आजबाट ओके ओके हो लेखि लेखिरहेको छु भन्नुभयो होला होइन <laughs> ए अलिअलि त गरिरह हो तर त्यसरी चाहिँ सेक्सन छुट्याएर चाहिँ गरेको छैन हो द्याट्स गुड है डेली बेसिसमा के गर्नु सेक्सन छुट्याएर मैले हेल्थको लागि आज दिन दिनभरिमा के गरेँ के भयो लिभ द्याट राम्रो कुरा वेल्थ होइन वेल्थ भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ फाइनेन्ससँग रिलेट केही कुराहरू सिक्नुभयो कि केही कुराहरू पैसा नै पायो कि होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ सोसाइटीसँग चाहिँ कस्तो किसिमको बातचितहरू भयो होइन नेगेटिभ छ भने त्यसलाई छोडिदिनुहोस् लिभ द्याट पोजिटिभ छ भने टक्क टिपेर राख्नुहोस् र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको भा आइडिया पो तपाईँलाई पुऱ्यो कि किताब पढ्दा पढ्दै दिमागमा आइडिया नयाँ नयाँ आइडिया पो आयो कि टिप्नुहोस् होइन तपाईँले हो के अरे चाहिँ सावर गर्दा गर्दै आइडिया पो आयो कि है सो टिप्नुहोस् तपाईँले सो यो डेली डायरी बनाइसके पछाडि सेम कुरालाई तपाईँले भिजुअल सुत्ने बेलामा सिम्पल आनन्दले सोच्नुहोस् होइन इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँको ड्रिम आइराखेको छ भने तपाईँको फाइनेन्सियल ड्रिम आइराखेको छ भने तपाईँको अपकमिङ लेट सपोज तपाईँ thirty five thirty forty forty फाइभमा कस्तो चाहिँ हेल्थ हुन्छ होला तपाईँले तपाईँले कति तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुन्छ होला तपाईँले इमेजिन गर्ने भिजुअलाइज गर्ने यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्ने यो भिजुअलाइजेसन भन्ने कुरा फेरि यत्तिकै आउँदैन फ्याट्टै यत्तिकै आउँदैन यो चाहिँ प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस गर्दै गइसके पछाडि त्यो कुराहरू के हुन्छ हुन्छ रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ अनि जब त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदै हुँदै हुँदै हुँदै हुँदै जान्छ कहाँ जान्छ यहाँ सबकन्सियस यो थाहा छ तपाईँहरू इलन मस्क त चिन्नुहुन्छ नि हात यसो हल्लाइदिनुहोस् त इलन मस्क होइन कोही पनि छैन उहाँलाई नचिन्नु उहाँको चाहिँ हो के अरे यो भिजुअलाइजेसन पनि अझ मैले के स्टडी गर्दैछु भने नि तपाईँले आँखा चिम्लेर भिजुअलाइजेसन गरेको भन्दा रियल आँखा खोलेर तपाईँले भिजुअलाइज गर्नुभएको चाहिँ अझ पावरफुल छ भन्ने मैले स्टडी गरिराखेको छु है अनि इलन मस चाहिँ हो के अरे कुनै समय चाहिँ बच्चामा चाहिँ यसरी टोलाको टोलाकै गर्थ्यो क्या अनि त्यही क्रममा एकचोटि उहाँको चाहिँ कानको कहाँ यसले बहिरो पो छ कि के हो यो बच्चा भनेर उहाँको चाहिँ कानको अपरेसन पनि भएको थियो क्या तर ऊ बहिरो चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ त्यो भिजुअलाइजेसन र इमेजिनेसन बच्चैदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने त्यो बानी चाहिँ उहाँमा चाहिँ थियो है बायोग्राफी हामीले स्टडी गर्छ सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यो भिजुअलाइजेसन र इमेजिनेसनले चाहिँ तपाईँहरूले आजबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्छु म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जस्ट टु फोर मिनट्स धेरै होइन अनि इभिनिङमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु बिहान पनि तपाईँहरू वेकअप झरक जुरुक उठ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले बिस्तारै यही कुराहरू होइन हिजो लेख्नुभएको कुराहरू राम्रो भएको कुराहरू तपाईँले चाहिँ राम्रो सोच्नु सोच्नुभएको कुराहरू राम्रो डायरीमा आइडियाजहरू आएको कुरालाई नै फेरि के गर्नुहोस् तपाईँले मर्निङ उठ्ने बेलामा पनि वान टू मिनट तपाईँले के गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है अनि त्यस पछाडि दिनचर्या कस्तो हुन्छ डेली रुटिन तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ ल आज हामी डेली रुटिन पनि कुरा गरौँ न त हामी सबभन्दा छिटै यो यो कुराहरू पनि हामी गर्न जरुरी छ दिनचर्या तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ विकास विकास सर दिनचर्या कस्तो हुन्छ आजको कि अब होइन डेली रुटिनमा चाहिँ कस कस्तो हुन्छ कति बजे तपाईँ उठ्नुहुन्छ अनि उठेर के गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि भनौँ न मर्निङ टाइम के गर्नुहुन्छ डे डे टाइम के गर्नुहुन्छ डेली बेस त्यो त्यो बेसिसमा आई वन्ट टु न यो कस्तो छ तपाईँको डे डेली रुटिन डेली रुटिनमा त बिहान उठ्यो कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान त्यस्तै साढे सात सात साढे सात त्यति चाँडै उठ्ने मानिस छैन अनि त्यसपछि उठ्ने बित्तिकै अब खानासाना बनायो त्यसपछि मेडिटेसन गर्यो अनि त्यसपछि अफिसतिर गयो अफिसमा हुन्छ दिनभरि काम बेलुका आयो बेलुकातिर अनि बेलुका पनि अब बेलुकासम्म काम पनि हुनसक्छ अनि फर्क्यो खाना खायो त्यसपछि अब केही कुराहरू अब गाउँ गाउँ घरको घरको मान्छेहरूसँग गफ हुन्छ ओके ओके त्यस्तै छ त्यस्तै हुन्छ है ओके एभरेजमा चाहिँ एभरेजमा ओके अनिल सर कस्तो हुन्छ डेली रुटिन मेरो नि त्यस्तै हुन्छ म छ साढे छ बजेदेखि साढे सात बजेभित्रमा चाहिँ उठ्छु गराएछु अनि आफ्नो कर्महरू भ्याउँछु नित्य कर्ममा कर्ममा के के गर्नुहुन्छ हजुरले पचाउँछ अब फ्रेस हुने कुराहरू हुन्छ त्यसपछि अब चिया पानीहरू पिउँछु अनि घरमा यसो अब गाउँमा भएको हजुरले डेली डेली सावरहरू पनि लिनुहुन्छ कि कस्तो हुन्छ हजुर सर प्रायः म सावर लिन्छु डेली है हजुर ओके ओके ओके अनि अरू अनि अब प्रायः गाउँमै बस्ने भएको हुनाले चाहिँ अब घरमा कामहरू हेल्प गर्छ अनि अब त्यस्तै नै अरू <laughs> गाउँमा भएका कामहरू सबै गर्ने नै गर्छ है अनि हाम्रो भूपेन्द्र सर तपाईँको दिनचर्या कस्तो हुन्छ सर म चाहिँ बिहान लगभग छ बजीतिर उठो अनि सात आधमुख धोयो चिया खाने खाने गर्छ सुरु बिहानै हातमुखमात्र हातमुख मात्र धुनुहुन्छ कि पुरै सावन नै लिनुहुन्छ हातमुख धुने मात्रै हो ए ए अनि त्यसपछि चियासिया खाने चिया खाएर अनि फ्याटमा जाने गरेको छ दुध बेच्नको लागि अनि दुध बेच्न बेच्यो अरू उतै उतै गोठोबाट अब गाईलाई खुवास खोले त्यस्तै गरिन्छ बिहानको काम त्यो हुन्छ त्यसपछि अब आयो अनि अफिस गयो अफिस गएर आयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब चार पाँच बजीतिर आइन्छ त्यसपछि भिडियोहरू बनाउनलाई यो चाहिँ पोइ तयारी पहिलो नै तयारी गरिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि फेरि बनाउने गर्छु चार बजेदेखि पाँच पाँच छ बजीतिर अनि बजे फेरि अनि बेलुकाखेरि गाईलाई खोले सोले दिने त्यस्तो जाउँ अनि बेलुका फेरि अनि त्यो खाना खाएर भिडियो फेरि कसरी बनाउने भनेर त्यही भिडियो बनाउनेको लागि टपिकहरू हेर्ने ओर्ने फेरि क्लास हाम्रो सुरु भइहाल्छ क्लास जोइन गरेँ त्यस्तै छ सर अनि क्लास सिक्दै पछाडि नि फेरि म त्यो के के पढ्यो भने हेर्ने अनि फेरि त्यसपछि भिडियो बनाउनको लागि नै त्यही नै सर्च गरिरहेको हुन्छ त्यही लेख्ने ओर्ने स्क्रिप्टहरू लेख्ने अनि अर्को दिनलाई फेरि तयार गर्ने कि ओके ओके ग्रेट सो म पनि आफ्नो दिन चरेसन है त मैले के प्र्याक्टिस गर्दैछु भने आज के अरे चाहिँ तपाईँको सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो यो इमेजिनेसन र भिजुअलाइजेसनको चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि नै प्र्याक्टिस इभन म अहिले इन्टरनेट म अलिकति यो चाहिँ धेरै सोच्ने मान्छे हो यो अनलाइन बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि पनि यो मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ कि यो अटोमेटिकल मलाई कसैले भनेर पनि गरेको नि होइन पछाडि चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो है म चाहिँ पहिल्यै पनि गर्थेँ यो के अरे भिजुअलाइजेसन र इमेजिनेसनको काम चाहिँ अनि अहिले डेली बेसिसमा चाहिँ म मर्निङमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ उठ्छु है अनि त्यस पछाडि फेरि मैले तपाईँहरूलाई जे भनेको छु नि मैले एकछिन यत्तिकै बेडमा पल्टेर सोध्छु है इमेजिन गर्छु भिजुअलाइज गर्ने प्र्याक्टिस गर्छु अनि त्यस पछाडि उठिसके पछाडि बेड सेट मिलाउने है फर्स्टमा बेड मिलाउने अनि त्यस पछाडि पानी खाने है अनि फर्स्ट केही समय मैले तपाईँको प्र्याक्टिस गर्दैछु यो डेली सावरिङ पनि वान अफ दि मैले एउटा तपाईँहरूलाई मैले अघि किन तपाईँहरूलाई सोधेँ भने मलाई पनि यो कुराहरू थाहा हुँदैछ डेली सावरिङ भनेको चाहिँ एक एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ मैले अनि आफ्नो लाइफमा पनि केही महसुस चाहिँ भइराखेको छ भइराखेको छ है तपाईँले मर्निङ चिसो पानीमा सर्लक्क एकचोटि सावर गर्नुहोस् दिनभरि तपाईँको चाहिँ बडी चाहिँ एकदमै फ्रेस हुन्छ अनि नयाँ केमिकल हर्मोन तपाईँमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ त्यसले चाहिँ दिनभरि एकदम फ्रेस हुन्छ क्या है सो मैले यो प्र्याक्टिस गर्दैछु अनि त्यस पछाडि गएर showering and then after normally खाजा साजा सरसफाइ अनि त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ मैले फर्दर आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्दै गर्दै गर्दै जान्छु अनि जब चार तिन साह्रै हुन्छ अनि म एकदम फेरि यो बल खेल्न यताउति फिजिकल एक्सर्साइजमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ पहिल्यैदेखि बच्चैदेखि म त्यतातिर जान्छु टु आवर्स वरिपरि हामी मजाले खेल्छौँ अनि त्यस पछाडि वेन आई कम ब्याक त्यस पछाडि फर्दर कामहरू नभए सेसनहरू भयो नि सेसन अब यो अब सेसनहरू यसो भए पछाडि फेरि अपलोड गऱ्यो अनि फेरि सेयर गर्नै पऱ्यो गरेर एट नाइट फेरि तपाईँको चाहिँ आजभोलि मैले डायरी प्र्याक्टिस गर्दैछु डायरी लेख्छु जस्ट वान टू मिनट दिनभरि डायरीमा मैले अघि पनि भने होइन मैले उकेर खेल्दा राम्रो भयो द्याट्स ग्रेट होइन त्यही कुरा टिप्ने कसैसँग राम्रो कसैले थ्याङ्क यू भन्यो होइन त्यही टिप्ने है सो कुनै मान्छेसँग चाहिँ राम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो त्यो टिप्ने है टिप्ने एन्ड देन आफ्टर फाइनल्ली म स्लिप स्लिपिङ गर्ने बेलामा भिजुअलाइज प्र्याक्टिस गर्छु त्यही डेली बेसिसमा लेखेको कुरालाई यसरी मैले प्र्याक्टिस गर्दैछु है अनि म तपाईँहरूलाई पनि यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ आजैबाट आह्वान गर्छु सकिन्छ होला सकिन्छ यो यो प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँले कहिलेसम्म गर्ने अब भन्ने हुन्छ है अर्को एउटा अब यो हामी त प्र्याक्टिस त गर्ने त कुरा गऱ्यौँ कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि कुरा तपाईँले नयाँ कुनै पनि चिज तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न यो रिसर्चले के देखाउँछ भने नि कुनै पनि कुरा तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको हेबिचुअल हेबिचुअली बानी बेहोरामा चाहिँ यो एक्चुअल्ली लागु भइराख्नका लागि चाहिँ इट टेक्स ट्वेन्टी वान डेजदेखि एक्काइस दिनदेखि दुई सय दिन प्लस तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो दैनिक हामीले खाना खान्छौँ नि त्यस्तै यो चाहिँ हेबिचुअलमा कन्भर्ट हुन्छ है दुई दिन गर्ने चार दिन गरेर हुँदैन है हिजो अस्ति नै हामीले कन्सिस्टेन्सी पढिसकेका छौँ होइन कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ के ताकत हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढि पढिसकेका छौँ निरन्तरता एक्काइस दिनदेखि तपाईँहरूले चाहिँ एटलिस्ट पनि टु हन्ड्रेड डेज प्लस तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अनि इट गोज टु तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा यो चाहिँ जान्न थाल्छ है जान थाल्छ जब सबकन्सियस माइन्डमा जान थाल्छ यो तपाईँको लाइफमा कहिलेकाहीँ म्याजिकल कुराहरू हुन्छ क्या म्याजिकल कुरा भन्नेको ठुलै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या सानो सानो म्याजिकल कुराहरू हुन्छ क्या लाइफमा है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थट्स प्रोसेसको विषयमा धेरै कुराहरू छ है हामी पछाडि पनि मजाले कुरा गरौँला मजाले यो विषयमा पनि डिस्कस गरौँला एउटा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई होमवर्क दिनै हालेँ पक्कै पनि हो अबको एक दुई वर्ष पछाडि हामी जुन लेभलमा छौँ जुन लेभलको थट्स प्रोसेस छ त्यो चाहिँ हाम्रो कैयौँ गुणा अपग्रेड हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग अपेक्षा राख्छु र भन्छ नि हामी मान्छेले जति ठुलो कुरा चाहिँ सोच्न सक्छौँ जति ठुलो सोच्न सक्छौँ उति नै धेरै कुरा प्राप्त गर्छौँ यो कुरामा तपाईँहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ म चाहिँ बिलिभ गर्छु हामीले पाँच हजारको महिनामा जागिर गर्न पायो भने नि हुन्थ्यो नि भन्ने भयो भने पाँचै हजारको जागिर पाउँछौँ क्या महिनामा पाँच दस लाख कमाउन पाए नि हुन्थ्यो बिस पचास लाख कमाउन पाए नि हुन्थ्यो भन्ने हामीले त्यो सोच बनायो भने त्यस्तै किसिमको हामीले इन्स्ट्यान्टली त हुँदैन मैले भनिहालेँ तर यसरी डेली बेसिसमा तपाईँ हामीले चाहिँ सोच्न थाल्यो भिजुअलाइज गर्न थाल्यो इमेजिन गर्न थाल्यो अनि त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने त्यो हुन्छ क्या त्यो मिराकल हुन्छ क्या सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेले भनिरहेको हुन्छ नि त think big think big one of हाम्रो मेन्टर जेसीले पनि भनिरहनु राख्नु भएको हुन्छ जहिले थिङ्क बेग भनेर भन्नुहुन्छ क्या कसैले हुन्छ नि समथिङ अब केही कुरा गर्यो भने your your thinking too small भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँले सो हामी कहाँ पुग्ने हामी के हामीले के एचिभ गर्ने त्यो सबै चाहिँ हाम्रो सोचाइमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ राइट हाम्रो सोचाइमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो थट्स प्रोसेसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ this is call thinking so next point मैले तपाईँहरूलाई के भने अब थिङ्किङ पछाडि अर्को पोइन्ट के छ टाइमिङ सफलतालाई मापन गर्ने दोस्रो सेक्सन थिङ्किङ प्लस टाइमिङ हामीले सही टाइममा सही कुरा गर्न सकिएन भने पनि हामीले त्यो कुरा एचिभ गर्न सक्दैनौँ सही टाइममा सही कुरा एचिभ गर्नु पर्यो टाइमलाई दुईवटा कुराले म्याटर गर्छ एउटा टेक्नोलोजीले अर्को दुईवटा कुराले डिफ्रेन्स पार्छ एउटा टेक्नोलोजीले डिफ्रेन्स पार्छ अर्को कुरा हाम्रो एज हाम्रो उमेरले पनि डिफ्रेन्स पार्छ है तपाईँ हामीले अहिले जुन we are the first generation नेपालमा इन्टरनेट मार्केटिङ इन्ट्रोड्युस गर्ने हामी चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन हो र इन्टरनेट मार्केटिङ इन्टरनेट मार्केटर नेपालमा आउनुपर्छ भनेर त मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो सेसनमा पनि भनेको छु we are the first generation जुन चाहिँ डक्टरको कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ भयो पाइलटको कयौँ वर्ष अगाडि भयो र सुरु सुरुमा त सायद डक्टरको पनि यसरी नै बिल्ला उडाइन्थ्यो होला खिल्ने हुन्थ्यो होला केही हुन्थ्यो होला नि सुरुमा कुनै पनि कुरा इनिसिएट हुँदाखेरि के हुन्छ क्रिटिसाइज हुन्छ है तपाईँको चाहिँ विभिन्न अब्जेक्सनहरू क्रिएट हुन्छ we are the first generation internet मार्केटिङलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ र हामीलाई थाहा छ it is right time to introduce internet marketing अब अबको दुई हजार चालिस पचासमा मैले यसलाई इन्ट्रोड्युस गरे गर्छु भनेर लाग्यो भने हामीलाई टाइम इज धेरै अगाडि हामीभन्दा कयौँ अगाडि पुगिसकेको हुन्छ क्या टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्छ क्या इट मेक्स डिफरेन्स दोस्रो कुरा अहिले जुन हामीले चाहिँ पच्चिस तिस वर्षमा हाम्रो जुन जोस छ जुनुन छ मैले चाहिँ म चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ साठी वर्ष पुगे पछाडि स्टार्ट गर्छु भन्यो भने जोसै हुन्न क्या इन्ट्रेस्ट नै हुन्न क्या डिजायर नै हुन्न क्या है सो एजले पनि डिफ्रेन्स पार्छ फरक यो दुईवटा कुराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक पार्छ राइट सो सही सोच सही समय र अर्को तेस्रो कुरा के छ सही सङ्गत friendship show me your five friends I will show your future कसले भन्नुहुन्छ वारेन बफेटले भन्नुहुन्छ होइन मलाई तपाईँको पाँचजना सर्कल साथी पियर्स देखाउनुहोस् म तपाईँको कस्तो फ्युचर हुन्छ हुन्छ म तपाईँलाई बताइदिनेछु exactly you are the people surrounded by five म साइमन राई त्यही व्यक्ति हो जुन चाहिँ पाँचवटा व्यक्तिले घेरिएको मान्छे हो विकास सर त्यही व्यक्ति हो जो चाहिँ पाँचवटा तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले घेरिएको मध्ये एउटा हुनुहुन्छ भूपेन्द्र सहित सर्दै व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ पाँचवटा तपाईँको व्यक्तिले घेरिएको मध्ये इफ यु ह्याभ तपाईँ म जहिले पनि यो भनिराखेको हुन्छु इफ यु आर तपाईँको साथीले ठुलो सोचै सोचै सकिराखेको छैन इन्करेज डिस्करेज नै गरिरहेको छ अथवा चाहिँ blah blah blah blah blah नै गरिराख्छ भने नेगेटिभ भनौँ न नेगेटिभ फ्रेन्ड्स बनाउनु बनाउनुभन्दा नबनाउनु बेस के तपाईँहरूलाई म भन्छु मसँग एउटा पनि साथी स्टिल छैन के थाहा छ तपाईँहरूलाई यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ है होला एकछिन तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब हामी मैले भने नि त अब गेम खेलिन्छ फुटबल खेलिन्छ त्यति बेला त साथी नभएको त हुँदैन यसो के अरे त्यति बेला खेलिन्छ तर रियालिटीमा चाहिँ किनभने विकास सरलाई थाहा छ कि क कसलाई साथी बनाउने भन्ने कुरा विकास सरको चोइस हो नि त साथी भनेको त्यो हो के अरे चाहिँ एकछिन हाँस्दैमा त्यो साथी हुँदैन के रियालिटीमा मनबाट हर्टबाट आउनुपर्छ कि साथी बनाउनको लागि चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्यस्तो साथी नै पाएको छुइनँ कि म म जब बरु स्कुल लेभलमा म चाहिँ राम्रोसँग मैले स्कुलिङ पनि गर्न खासै पाएको होइन होइन अनि I was not good guy schooling लेभलमा तर मैले एकजना मलाई स्कुल लेभलमा चाहिँ एकजना अस्मित भन्ने साथी स्टिल हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई केही लेटली केही के अरे सपोर्टहरू नि पठाइदिएको थिएँ उहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले नि फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ अब त्यही म चाहिँ अलिकति पछाडि नै हुन्थेँ क्या स्कुलिङमा है तपाईँको टेन ट्वेन्टी त्यस्तो क्या टेन ट्वेन्टी त्यस्तो हुन्थ्यो मलाई स्कुलिङ लेभलमा सफल बनाउने वान अफ फ्रेन्ड्स हो अस्मित के है ऊ चाहिँ जहिले पनि कलेजको टप म त्यति राम्रो स्टुडेन्ट होइन तर मैले कहिले उसलाई छोडिनँ क्या what he is doing what he is learning होइन अनि समथिङ के अब साथी पाउनको लागि पनि केही न केही त अब गर्नुपर्छ होइन गुड गुड बिहेभ होइन त्यो किसिमको हर कुराहरू होइन गर्नुपर्छ सो त्यो कारणले पनि मेरो राम्रो भयो के होइन स्कुलिङमा मेरो राम्रो भयो के धेरै पछाडिको के भर्खरै तपाईँको भनौँ न मैले गाउँबाट पढेर तपाईँको चाहिँ आएको फाइभ सिक्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल जोइन गरेको not good at English English राम्रो छैन म्याथ राम्रो छैन साइन्स राम्रो छैन वाट्स द नेक्स्ट है अलिकति चलाख साथी अलिकति राम्रो साथी हामीले छानेर गयौँ भने मात्र पनि धेरै कुरा प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ अब म अहिले इन्टरनेट मार्केटिङमा जम्प गरेर बसेको छु मैले इन्टरनेट मार्केटिङ खोज्न थालेँ भने त म त न छैन इन्टरनेट मार्केटर है इन्टरनेट मार्केटरले फेरि डक्टरको सङ्गत गरेर पनि हुँदैन एकछिन होला कुराकानी होला राम्रो ज्ञान पाएला लयरको सँग गरेर पनि भएन होइन अरू अरू गरेर पनि भएन इन्टरनेट मार्केटिङ वर्ल्डमा के भइराखेको छ म म त त्योसँग घुलमेल हुन चाहन्छु नि सो अहिले म मैले चाहिँ स्पेसियल्ली केही व्यक्तिहरू केही मेन्टर्सहरू समटाइम मैले उहाँहरूको कोर्स पर्चेस गरिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ लाइभ जोइन गरिरहेको हुन्छु मैले केही नाम्सहरू म तपाईँहरूलाई दिन्छु पछाडि जसमा मैले एकदमै राम्रोसँग फलो गर्ने mentor Dan Lok JC one of the मेरो फेभरेट मेन्टर हुनुहुन्छ कि उहाँको यस्तो स्टोरी नै तपाईँको चाहिँ इन्सपायरिङ छ उहाँको यो उहाँको चाहिँ भनौँ न होइन JC Russell Brunson. Those are the genuine internet marketer, top internet marketer. Like, okay, any social media on webinar on YouTube video on I always looking and I always following them how the internet marketing trend is going on. Right? As a तपाईँले आफ्नो सर्कल बनाउनका लागि फिजिकल्ली मिटअप गरेर तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने छैन तपाईँले इन्टरनेट वर्ल्डबाटै पनि के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ राइट सो पक्कै पनि तपाईँहरूले छ राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको सेसनको निचोड के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि मैले रिमाइन्ड गर्न चाहेँ तपाईँको हाम्रो सोच समय र हामीले गर्ने सङ्गत नै के हो त हाम्रो सफलता हो है अपकमिङ डेजमा पनि यो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् इफ तपाईँहरूले सही ढङ्गबाट यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न सोच्नुहुन्न ठुलो फरक दृष्टिकोणबाट तपाईँले सोच्न सोच्न सक्नु भएन अनि सही समयमा सही काम चाहिँ गर्न सकिएन र चाहिँ सही व्यक्तिको चाहिँ क्याचअप चाहिँ हामीले गर्न सकिएन भने we can not do anything further in our life that's it so आज यतिमै हामी सेसन एन्ड गर्छौँ होला राइट सो हुन्छ आजको सेसन कस्तो लाग्यो हाम्रो भूपेन्द्र सर एकदम राम्रो लाग्यो सर साँच्चै हो साँच्चै राम्रो छ इट इज हेल्पफुल हेल्पफुल हुन्छ होला अपकमिङ डेजमा एकदम हेल्पफुल एउटा मैले चाहिँ एउटा भन्न तपाईँलाई के मन लागेको थियो नि मैले त्यो यस के अरे यो तपाईँकै बारेमा त्यो सर्च गरिहालेँ त्यो उसको मल्टिपल के अरे मल्टिपल सिटीको बारेमा त्यहाँ सर्च गरिरहँदाखेरि दुई तिनवटा मैले एड देखेँ क्या तपाईँको त्यस तपाईँको यो तपाईँको भन्दा नि यसको बारेमा एड देखेँ त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने नेपालीमा उहाँहरूले लेख्नुभएको थियो क्या धेरै मिस्टेक लेख्नु भएको थियो क्या त्यो हुँदा चाहिँ मान्छे प्रभाव पर्दैन नि त उहाँ लेख्ने अशुद्ध लेख्नु भएको छ भने उहाँलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्ने त प्रभाव पर्छ नि त जब आफूले नै राम्रोसँग गरिरहेको छैन भने आफूले त जान्दैन के सिकाउँछ र यसले भन्ने के हुन्छ होला भन्ने लाग्यो है मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अहिले धेरै मल्टिभर्सिटीको अब धेरैजनाले एड रन गरिराख्नु भएको छ अब कहाँ कहाँको कसले एड गरिरहेको होइन मैले यहाँ हेरेको त क्या ठ्याक्क शुभम लामै के भन्ने सरले को हेरिरहेको थिएँ क्या मैले उहाँले चाहिँ निकै मिस्टेक गरिदिरहेको छ सबै ठ्याक्क कसैको ठ्याक्क कपी गर्नुभएको होला कपी गरेर पेस्ट गरिदिनु मजाले त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु नै भएन छ क्या अब अनि मैले उहाँ त्यतिकै हेरेँ हेरेँ त त्यस्तो भइसकेपछि मान्छे खासै इम्प्रेस पर्दैन अब त्यो त्यो कुरालाई इम्प्रुभ गर्दै अब गर्ने पालो भूपेन्द्र सरको होइन त एक्ज्याक्टली ओ के अरे सिकाइ भनेको अरूको थ्रु दे अरूको एक्सपिरियन्सबाट पनि हो होइन तपाईँले तपाईँले नै भनिराख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ हिजो कि त अरूको के अरे मिस्टेकबाट सिक्ने कि त अरूको अनुभवबाट सिक्ने होइन तपाईँले भन्नुभयो यो शब्द हो सर त्यही त उहाँले मिस्टेक गर्नु त्यो त्यही भएर हामीले जसरी गर्नु रहन्छ भन्ने थाहा हो क्या त्यो त्यसमा अनि उहाँको खासै त्यो अब पुष्टि परेको पनि खासै लाइकहरू खासै यो कमेन्टहरू केही नै खासै छैन क्या हुन्छ विकास सर आजको केही कतिको सेसन कस्तो लाग्यो आजको आजको सेसन चाहिँ रिभिजन जस्तो भयो मलाई चाहिँ दुई सय पनि हेरेको थिएँ हजुर हजुर त्यसमा एउटा दुईवटा नयाँ कुरा थपियो प्लस हाम्रो दुईजना साथीहरूसँग पनि भेटघाट हुने मौका जोड्यो अब फेरि अब हामी नब्बे दिनसम्म त कन्टिन्यू नै हुन्छौँ होइन यस अफकोर्स हामी जबसम्म रिजल्ट आउँदैन नि म त तपाईँहरूलाई छोड्नेवाला त छैन तपाईँहरू एच एचटिसीमा काम गर्छु भनिसके पछाडि if I can do why can you definitely you can do that's the spirit म मेरो मैले के के गर्नुपर्छ तयार छु साम दाम दन्द भेट भन्छ नि <laughs> जबसम्म रिजल्ट आउँदैन हामी त्यति बेलासम्म रहन्छौँ नब्बे दिन हुन्छ या सय दिन हुन्छ या चार सय दिन हुन्छ चार वर्ष हुन्छ या पाँच वर्ष हुन्छ एभ्री <laughs> डे यसरी आउँछौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ विकास सरले के गर्नुभयो त नयाँ होइन हाम्रो भूपेन्द्र सरले के गर्नुभयो अनिल सर आजको सेसन तपाईँको लागि नयाँ थियो अथवा केही पहिलाकै रिभिजन मेरो लागि त सर अब कुनै कुराहरू त अब पहिला नै अब गरेको थियो धेरै कुराहरू हजुरको मुखबाट सुन्यो धेरै हेल्पफुल नै रह्यो मेरो लागि आजको सेसन चाहिँ त्यसको लागि धन्यवाद हजुरलाई वेलकम यो वेलकम तपाईँहरूलाई एउटा टास्क दिए आजैबाट हामी यो प्र्याक्टिस गर्नेवाला छौँ हुन्छ हामी ह्यान्ड रेज गर्छौँ यो कुरामा सहमत छौँ ओके हस् wow thank you so much thank you so much Vikas दाई विकास सर अनि त्यस पछाडि अनिल सर अनि त्यस पछाडि भूपेन्द्र सर गुड नाइट तपाईँहरूलाई गुड नाइट हस्